ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಂಬ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಂದರೇನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಂದರೇನು ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಂದರೇನು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗುವ ಎರರ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಉಬುಂಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಿಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಜಿ ಕಂಪೈಲರ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಪೀಠಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸೋಣ ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಈಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಎಡಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ನ ಹೆಸರು ಸ್ಕೋಪ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಎಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ ಈಗ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ a ಮತ್ತು b ಗಳನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಐದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಹೊಂದಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ವಿತೌಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಎಂಬುದು ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದನ್ನು ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಒಳಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಒಳಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಒಳಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿವೆ ಇವು ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಹೊಂದಿವೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಯ ಮೊತ್ತವು ಸಮ್ ಎಂಬ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಸೇವ್ ಒತ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ Alt ಮತ್ತು T ಕೀಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಿಂಡೋ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲು GCC space scope dot c space hyphen o space s c o ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಒತ್ತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲು dot slash s c o ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಒತ್ತಿ sum of a and b is seven ಎಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವುದೆಂದು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮೊದಲು Shift ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು S ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಈಗ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಡಾಟ್ ಸಿಪಿಪಿ ಎಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಐಒಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸೋಣ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋಣ ಸೇವ್ ಒತ್ತಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಸಿಔಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯಿರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎರಡು ಓಪನಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಓಪನಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ನ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಒತ್ತಿ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲು g space scope dot cpp space hyphen o space s c o one ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಸಿಒ ಎಂಬ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಆಗದಿರಲು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಎಂಟರ್ ಒತ್ತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲು ಡಾಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಒನ್ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ sum of a and b seven ಎಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿ ಕೋಡ್ ನಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗುವ ಕೆಲವು ಎರರ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ಎಂಬ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದೆಣಿಸಿ ಇಂಟ್ ಎ ಸೆಮಿಕೊಲನ್ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಒತ್ತಿ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎ ಅನ್ನು ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ನಂತರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ redefinition of int a int a previously defined here ಎಂದು ಎರರ್ ನೋಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎ ಎಂಬುದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಹೊಂದಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ a ಅನ್ನು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಎರರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋಣ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಸಾರಾಂಶ ತಿಳಿಯೋಣ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದ ಅಂಶಗಳು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ನ ಸ್ಕೋಪ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ int a is equal to five ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಟ್ ಸಮ್ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಇದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು spoken tutorial project team spoken tutorial ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ contact at spoken hyphen tutorial dot R ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ spoken tutorial talk to teacher project ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷನ್ ಐಸಿಟಿ ಎಂಎಚ್ಆರ್ಡಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ ಈ ನಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ಅನುವಾದಕಿ ಚೇತನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಚಕ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಧನ್ಯವಾದಗಳು